Bonjour, on est euh, Kenza et Nathan, on est deux lycéens euh, de euh, Paris. Et avant toute chose, bah, on voulait vous dire qu'on est très heureux de pouvoir s'adresser à vous aujourd'hui à travers cette vidéo. on est très content de voir aussi qu'il est en train de se passer plein de choses sur les lycées en Allemagne. Et comme on vit aussi une mobilisation en ce moment à Paris, on s'est dit que bah, en fait, euh, bah, c'était intéressant si on pouvait un peu euh, bah, voilà, vous parler de ce qui se passe ici. Et notamment parce qu'on pense que c'est bien si euh, les jeunesses des différents pays peuvent échanger les, expériences bah, sur les différents cultes. <coughs> Et, donc du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a une forte mobilisation en France. il y a depuis plus d'un mois et demi eu de nombreux euh, blocage euh, d'établissements, de lycées, euh, de facultés, etc. Il y a en ce moment même, à l'heure où on vous parle en fait, les cheminots qui sont en grève et qui vont peut-être reconduire la grève pendant trois jours. dans trois jours, on a aussi en fait eu une énorme date de mobilisation qui est prévue avec des grèves sur plusieurs secteurs et on a un vrai climat d'ébullition euh, qui se concentre aussi euh, dans plusieurs villes euh, à travers ce qu'on appelle les nuits debout. C'est un phénomène dont on a un peu parlé bah, aussi dans les journaux, vous en avez peut-être aussi entendu parler. C'est bah, en fait, des gens qui se regroupent sur les places publiques et qui les occupent et qui réfléchissent à enfin qui posent des questions assez profondes et assez larges en fait genre du style euh, c'est quoi la démocratie, c'est quoi le monde qu'on veut construire, etc. Et qui, qui s'est construit sur la base du refus de rentrer chez soi à la fin des grosses manifestations qu'il y a eu, notamment la plus grosse qui était celle du 31, euh, le 31 mars, avec 1,2 euh, million, de million personnes dans la rue. Et suite à ça, c'est ça, c'était la première nuit debout. Les gens disent on ne rentre pas chez nous, on continue, on reste sur les places et on discute du monde qu'on veut construire. C'est un phénomène très progressiste dans lequel on essaye aussi d'intervenir par ailleurs. Voilà, mais euh, plutôt en fait que vous faire euh, tout simplement une espèce de résumé chronologique de la mobilisation, ce qui ne serait pas très intéressant pour vous. Euh, on a préféré en fait juste, bah voilà, on va plutôt vous parler de ce qui nous, nous a semblé intéressant à retenir de ce mouvement et surtout ce que nous, en tant que militants révolutionnaires, on a essayé aussi d'y <coughs> Donc du coup, premièrement, une des idées fortes, c'était d'impulser la convergence avec les étudiants et les travailleurs. Parce qu'il faut savoir qu'en France, depuis euh, bon, bah, en fait, euh, cette décennie, le mouvement ouvrier il est très affaibli parce qu'il a connu euh, de nombreuses défaites, et notamment depuis le mouvement contre la réforme des retraites. Et on avait aussi d'autre part bah, voilà, une jeunesse qui était vachement isolée dans ses luttes sur les lycées, sur les facs. Et alors que bah, aujourd'hui, il y a de plus en plus une convergence euh, qui se fait entre les lycéens, les étudiants et les travailleurs dans un tous ensemble, bah, Déjà parce que en fait, si la jeunesse, nous en France, on s'en prend bah, certes plein la gueule, euh, il y a aussi bah, voilà, des travailleurs euh, qui luttent chaque jour sur leur lieu de travail pour de meilleures conditions de travail, pour de meilleures conditions d'existence. Et premièrement, en fait, c'était juste de militer tous ensemble parce qu'on a un objectif, enfin en fait, on a on a un intérêt objectif euh, bah, à se mobiliser tous ensemble, et puis parce qu'on sait aussi que d'un point de vue stratégique, c'est que comme ça qu'on pourra gagner, euh, dans un tous ensemble qui sera capable en fait de faire reculer le, gouvernement. Il <coughs> faut aussi voir que ce tous ensemble, il est possible aujourd'hui, seulement parce que euh, enfin, il y a une possibilité d'expression en fait, au travers de ce mouvement, de trucs qui sont beaucoup plus profonds que juste la lutte contre la loi de Camry, qui sont en fait un malaise social gigantesque, euh, une haine incroyable face à un gouvernement soi-disant de gauche qui a trahi ses promesses euh, depuis euh, le début de son mandat en fait. On arrive à la, fin du mandat du président Hollande et du Parti Socialiste au pouvoir et c'est en fait les, attaques les plus violentes qui s'enchaînent les unes après les autres contre nos acquis sociaux et contre du coup le présent de certains, le futur de la jeunesse. Euh, et il euh, y a une réaction à ça qui en fait est celle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase et d'une explosion sociale qui est beaucoup plus forte du coup. Et euh, c'est notamment pour ça en fait qu'il y a ces discussions dans la nuit de choses comme ça. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est possible enfin de miser sur un tout ensemble qui, qui existe en potentiel. Parce que le malaise social et la haine de cette situation qui est plus tenable et d'être dos au mur et d'être obligé de riposter, elle existe beaucoup plus largement que juste sur les lycées en fait. Elle existe partout dans la société et euh, on pense que du coup c'était possible de commencer à euh, porter ce message-là fort de convergence au sein du mouvement. C'est ça. Et euh, autre chose qu'on a aussi tenté pas mal d'impulser, c'est des cadres d'auto-organisation sur les lycées. donc il faut savoir que le 9 mars, donc qui était la première date de mobilisation. Et euh, en fait aussi quelques jours avant, il y a commencé à avoir des assemblées générales sur les lycées, euh, où en fait bah, déjà de une, euh, les lycéens bah, qui étaient un petit peu plus politisés, qui étaient un peu plus informés aussi sur la loi, c'est quoi cette loi, etc. c'est quoi le projet de loi El Khomri ont euh, voulu faire bah voilà, des assemblées générales dans leur lycée, euh, déjà pour expliquer à tout le monde en fait, euh, dans une logique vraiment de massification, parce que c'est vrai que on a souvent tendance en fait, par facilité, bah voilà, finalement à s'adresser que aux gens, un peu à faire de l'entre-soi, à, s'adresser que aux gens qui sont déjà politisés, que petits milieux petit de gauche, etc., qu'on a autour de nous. Et ce qu'on a réussi à faire dans ce mouvement en tout cas, c'est justement de être beaucoup plus largement. Et euh, les assemblées générales déjà elles servaient à ça, elles, cherchaient, servaient à bah, informer euh, euh, sur la loi, pourquoi cette loi est dégueulasse, en quoi elle allait nous être néfaste, etc. Mais elles avaient aussi, avaient aussi pour but d'organiser les lycéens. C'est-à-dire que bah, cette assemblée générale, on y discutait et on y prenait aussi des décisions pour le mouvement, c'est quelque chose qui euh, d'une part bah, nous a semblé juste parce que c'était aux lycéens de décider euh, de euh, la façon dont ils voulaient en fait mener cette mobilisation et bah, il a été aussi très nécessaire. Hmm, très nécessaire parce que en fait surtout face aux syndicats lycéens qui en fait sont des appareils politiques qui ont été créés par le PS et qui sont très liés aujourd'hui avec, et qui du coup jouent un rôle dans la mobilisation qui est celui d'aller négocier euh, le contenu de la loi et d'aller négocier leur capitulation euh, dans la mobilisation euh, pour détruire le mouvement, et ce, au nom des lycéens en fait, en faisant semblant de représenter les lycéens, alors qu'ils sont une centaine sur toute la France. Et en fait, <coughs> quand, quand c'est eux qui occupent tout l'espace médiatique, quand c'est eux qui vont négocier, en faisant semblant de représenter qui que ce soit, alors même que ce mouvement, il s'est fait sur la base de dire, ce mouvement se bat l'étape numéro 1, c'est le retrait total et sans négociation de la loi El Khomri. En fait, c'est une trahison incroyable le fait d'aller négocier. Et le font en notre propre nom. Et du coup, il y avait une nécessité à réaffirmer la parole lycéenne prise par les lycéens et euh, décidée par les lycéens. Et ça, en fait, on a commencé à le faire, notamment ce processus, il allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait qu'il pouvait aller, en fait, dans le sens où euh, des âgés lycée par lycée, c'est devenu en fait des assemblées générales euh, par ville, par région. Et en fait, on a fait euh, deux coordinations jusqu'ici, deux coordinations nationales euh, interlycéennes où il y avait du coup des délégués, des âgés de différentes villes et de différentes régions en fait qui sont vus en assemblée générale à échelle nationale en fait pour discuter des sujets de mobilisation, comment, etc., quelle position prendre. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu en France depuis euh, bah, une dizaine d'années, quoi, une coordination nationale lycéenne euh, et et ça, Depuis le mouvement euh, contre le CPE en 2006 qui avait fait vaciller le gouvernement. Et c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, comment est-ce que ça redonne notamment des éléments de tradition mouvement lycéen qu'il avait perdu, de comment se doter de sa propre voix. Et ça c'est une orientation qu'on a beaucoup portée dans le mouvement parce qu'on pense qu'elle est nécessaire, aussi parce que s'il y a une chose aussi parce que s'il y a une chose qu'il faut, euh, qu'il faut porter, euh, enfin, s'il y a une chose en fait qu'on veut proposer aussi aux lycéens pour justement les faire rentrer dans la lutte, c'est pas seulement leur proposer d'être des gens passifs derrière une banderole dans une manifestation, c'est proposer à tous les lycéens d'être les cerveaux de la mobilisation, d'être euh, les gens qui réfléchissent euh, des stratégies, de stratégie, etc. Et du coup, face à tout ce mouvement, le gouvernement, il n'a eu qu'une seule réponse, c'était salles de la répression c'était celle euh, d'embarquer des manifestants, d'en fracasser le crâne d'autres, de les gazages, les matraquages, euh, c'était très violent en fait. Notamment on a vu euh, un niveau d'escadre répressive assez incroyable, avec des armes de plus en plus impressionnantes qui sont utilisées contre les manifestants, des arrestations de plus en plus systématiques, etc. etc. et <coughs> des exceptions qui deviennent des règles perpétuellement c'était aussi du coup la répression administrative à travers euh, ce qu'on voit dans la jeunesse, euh, des facs euh, ou des, lycées qui sont fermés pour empêcher que les, des assemblées générales se tiennent. C'est la répression aussi, bah voilà, vis-à-vis des notes, des absences, des sanctions administratives, etc. C'est aussi tout ça. Et essayer de malmener un mouvement, essayer de terroriser les lycéens, les jeunes qui militent dedans nous décourager. D'un côté, en fait, on a euh, bah, toute cette répression euh, bah, qui s'abat en fait, sur la jeunesse, sur les lycéens, sur les étudiants pour essayer de faire reculer le mouvement. Et euh, de l'autre côté, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est que tout simplement, bah, en invitant justement ces syndicats lycéens et étudiants qui, qui en fait finalement ne représentent personne, en les invitant à discuter aussi à Matignon, il y a clairement finalement une volonté aussi bah, voilà, bah, de scinder et de diviser la jeunesse euh, de tout mouvement et du mouvement des un gouvernement euh, bah, voilà, qui veut faire taire cette mobilisation, qui veut faire taire la jeunesse. Nous, notre force, elle vient bah, justement de notre détermination, elle vient en fait euh, de notre volonté à vouloir convaincre toujours plus massivement autour de nous que non seulement il faut se mobiliser contre cette loi, mais pas seulement en fait, il faut se mobiliser en fait contre bah, un système qui nous opprime et parce que y a des lois, il y a des lois comme oui peut-être que ce projet il passera, peut-être pas, mais en fait qui passe ou qui passe pas, c'est pas ça le problème parce que des projets comme ça, il y en aura d'autres qui porteront d'autres noms et qui auront aussi en fait comme conséquence euh, de nous faire vivre euh, des vies encore plus misérables euh, qu'elles ne le sont déjà. Et nous, notre force, elle vient tout simplement notre nombre de notre volonté, de notre détermination à vouloir lutter. Et ça, par ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait en France, mais qui va falloir se faire à l'échelle mondiale. Ouais, parce qu'en fait, le truc qui est clair, c'est qu'autant le patronat français, lui, il a très bien compris quelque chose, il a très bien compris qu'en fait, euh, les luttes ne s'arrêtent pas euh, là, où là où commencent les frontières et là où commencent de nouveaux pays. Dans le sens où ce qui est clair, c'est que la politique euh, qui est menée de précarisation de toute la société, notamment de la jeunesse qui en prend plein la gueule, mais pas que, en fait, elle existe en France, mais elle existe dans tous les pays du monde. c'est la crise. Et c'est ça le truc qui est clair, c'est que nous, ils veulent nous la faire payer, ils veulent nous la faire payer en France, mais aussi en Allemagne, mais aussi dans tous les pays européens. Euh, c'est ça qui est clair, et que autant euh, le patronat a une politique internationale à échelle mondiale, nous, il faut qu'on l'ait aussi. Et euh, notre révolte, on veut la porter dans votre pays, notre révolte, on veut vous la proposer, on veut vous la montrer, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. On veut, en fait, vous montrer ce qui se passe ici, pour que vous puissiez le reproduire, parce que c'est que, main dans la main, euh, français, allemand ensemble, mais aussi avec euh, internationalement, avec, plein de pays. C'est uniquement de cette façon-là qu'on va euh, réellement réussir à monter un front qui pourra faire face à toutes les attaques du patronat, qui pourra lui tenir tête. Et c'est de cette façon-là qu'on désire lutter, en fait, à échelle mondiale. Et sur ce, bah, salutations internationales. et, à très bientôt, très bientôt.